бир жагы пленка менен жабылган кутучаны алып басымды өлчөөчү аспабы бар резина түтүк менен туташтырабыз бул аспап суюктук манометр деп аталат бул эки учу ачык у түрүндөгү түтүк манометрге суюктук куюлган суюктуктун бетине бирдей басым менен анын деңгээли 2 манометр түтүкчөсүндө бирдей болот эгерде бир чыканактагы суюктуктун басымы экинчисине караганда көбүрөөк болсо анда андагы суюктуктун деңгээли төмөн болот демек түтүкчөлөрдөгү суюктуктун деңгээлинин айырмасы канчалык чоң болсо басым ошончолук чоң болот кутучаны сууга белгилүү бир аш тереңдикте түшүрүп бетинин алыстыгын өзгөртпөстөн буралы манометр түтүкчөлөрүндөгү суюктуктун деңгээлинен айырмасы өзгөрбөй турганын байкайбыз демек суунун басымы башка суюктуктар сыяктуу бирдей деңгээлдеги баардык багыттар боюнча бирдей бул а а апостроф деңгээлинде суюктуктун астындагы катмарга жана идиштин дубалдарына басымы канчалык чоң болсо суюктук мамычасынын бийиктиги ошончолук чоң экенин билдирет